Bo día, compañeiras e compañeiros. Antes de máis nada, moitas gracias a todas e a todos por facer posible esta grande movilización que volva a confirmar a capacidade de convocatoria da CIGA e o apoio maioritario da clase traballadora desta comarca o modelo de sindicalismo combativo, asambleario, insobornable, nacionalista de clase que representamos. Este primeiro de maio non é un primeiro de maio máis. Hoxe movilizámonos como millóns e millóns de traballadores e traballadoras en todas as latitudes do mundo a queñes enviamos dende aquí o noso fraternal saúdo no ano no que se cumpren os 100 anos da Revolución Bolchevique que fixo posible a construcción do primeiro Estado obreiro e popular da historia e que demostrou que conquistar unha sociedade libre de explotación, ademais de urxente, é necesario e posible. Permitídeme, pois, que comece lembrando e recoñecendo a contribución, a contribución dos millóns de traballadoras e traballadores que deron o mellor de si sí mesmos nas loitas obreiras ao longo da historia. Sen a súa entrega, sen o seu compromiso, hoxe as nosas condicións de partida serían moito peores. De non ser pola Revolución de Outubro, o proletariado a nivel mundial non tería avanzado na mellora das súas condicións materiais de vida e de traballo tanto como fixo de non ser pola loita heroica dos mártires de Chicago que deu lugar hai 131 anos á proclamación do 1 de maio como Día Internacional da Clase Traballadora, a xornada de oito horas seguiría a ser unha utopía imposible. Con todo, Estes anos de saqueo baixo a coartada da crise capitalista demostráronos de maneira brutal que ningunha conquista é irreversible no capitalismo que ningún dereito será definitivo nin permanente mentras o empresariado e a banca, mentras o capital sexa quen detenta o oh poder real. Que o capitalismo, que no capitalismo, todo está en disputa e que defender o conquistado e conquistar novos avances só depende da nosa capacidade como clase traballadora para actuar unidos e unidas, organizados e organizadas a través da loita, da mobilización e a través do conflicto. Non hai atallos, non hai solucións máxicas, compañeros e compañeiras. Ninguén o virá a facer por nós. Por iso é tan importante alargar a nosa capacidade de resposta de combate, fortalecendo o sindicato como maneira de fortalecernos como clase. Compañeiras e compañeiros, Un ano máis vemos como efecto combinado da crise e das políticas antisociais e antiobreiras impostas pola dereita en Madrid e na Xunta se traduce en máis precariedade, máis desemprego e en máis pobreza. A nosa comarca está moi lonxe de comenzar a recuperarse. Está sumida nun coma productivo resultado da desertización da nosa industria e do adelgazamento anémico das actividades que son fundamentais para esta bisbarra como son a construcción naval ou a automoción. Continúan a ser preto de 80.000 persoas as que nesta comarca se ven privadas dun posto de traballo e, polo tanto, dun medio que lles permita a súa subsistencia milleiros de fogares sen ningunha fonte de ingresos e outros moitos están a atravesar durísimas penalidades para facer fronte aos seus gastos cada mes. Entretanto, vemos como a oligarquía, como gran capital, continúa a cebarse cos beneficios a costa de roubar a riqueza que creamos nós co noso traballo. Unha das ideas máis perigosas coa que se nos quiso envenenar a conciencia desde o poder é a da resignación, a de que as cousas non poden ser diferentes, a de que a realidade non pode ser outra, e de que a elección é crise ou crise, paro ou paro, pobreza ou pobreza inoculan esa falsedade para tentar de desactivarnos e desalentarnos, para roubarnos a esperanza nun horizonte diferente, para roubarnos os soños de poder vivir todas e todos con dignidade do noso traballo na nosa propia terra. Fanno para impedir que a clase traballadora tomemos conciencia de que existen alternativas, porque estas amenazan o status quo, a súa posición de dominación alternativas concretas e factibles que nos permitirían non só recuperar os nosos dereitos, como proclama o lema da campaña que a CIGA está a desenvolver durante todo este ano, sina tamén para poder avanzar cara a un novo modelo económico e social que coloque a economía baixo control público para orientala a satisfaccións da necesidade do povo traballador. Un horizonte emancipador, de xustiza, de igualdade, que hoxe, como hai 100 anos, seguimos a chamar socialismo, desde a certeza de que o capitalismo só pode funcionar sobre a nosa miseria. Unha Galiza nova que non cabe nin no marco da forzosa dependencia que nos impón o Estado español, nin baixo a bota da Unión Europea ou o euro. Porque, compañeiras e compañeros, non nos resignamos, decimos unha vez máis que Vigo será industrial ou non será que nos negamos a asumir que decenas de milleiros de persoas non poidan traballar, mentras outras se ven obrigadas a traballar xornadas esgotadoras e mal pagadas que non imos permitir que sigan a recortar os nosos dereitos, os nosos servizos públicos. Exiximos o noso dereito a un ensino público, galego, gratuito e a unha sanidade universal e de calidade cun hospital en Vigo 100% público porque non nos resignamos, seguimos a reclamar o aumento do salario mínimo e o aumento das pensións públicas, que se reduzca a xornada laboral e se limiten as horas extras para repartir o traballo porque non claudicamos. Volvemos a decir alto e claro que a Ciga na comarca de Vigo e no conxunto de Galicia seguiremos a dar resposta a cada ataque, a cada agresión, desde os grandes conflictos ata as pequenas problemáticas concretas a través da mobilización, a través da loita. E farémolo como a sempre, man a man, ombreiro a ombreiro, todos e todas con vos, E como ben dixo o compañeiro Fidel Castro, un primeiro de maio na Habana, sigamos adiante sin dar un só paso atrás, nin para coller impulso. Compañeiras e compañeiros, avante ca loita obreira, viva o interracialismo proletario, viva Galicia Ceibe Socialista. Viva!